sempre a lamentarci di tutto, di quello che non abbiamo, di quello che non facciamo. Eppure mi piace questo luogo, forse perché fa sempre caldo e le donne sono belle. Certo quel posto di lavoro non era cosa da poco, ma alla fine non ce l'ho fatta ad andar via di qua. Come tante altre volte ho gettato la spugna, perché in fondo non rinuncerei mai a tanta bellezza.